man får bort det och sen så gör man ny sky. Mm. Så från, vi hoppas från maj, juni att vi ska ha komplett utrustning för att producera mm. Och då är vi egentligen andra, andra stället i Sverige som har det. Det här, det här är naturligtvis någonting som man kan sälja som en, en eh, information på vissa eh, kanaler, tv-kanaler också. Ja, det här anpassas ju Eh, lite grann till tv-standard och sådana saker ja. som, som man kan tänka Men jag tror man främst ska se det här som ett billigt sätt att studera typiskt i sån här, som en, en diskett. Man skickar den på posten, den väger ja. 16 gram, man skickar den och man kan uppdatera den. Här står det till exempel första kvartalet 1993 ja. till olika Det, det, där vi, vi har alltså skissat i vår ansökan att vi tänkte ha då typ visa då olika, i en sån här större produktion, att man ska visa olika skidorter, hur det ser ut och, mm. och vad det finns för faciliteter. Kan man frysa bilden ibland och, och plocka in ja. en, en eh, informatör ja. om man vill? Det är det som är poängen. Mm. Att jag, hela tiden fryser jag den här när jag vill. Det är det som kallas för interaktivitet. Att jag mm. hela tiden styr vilken, vilken takt jag ska höra. Ja. Så. så på så vis är det ju ett, ett helt nytt medium. Och helt annorlunda än videon. För många kopplar ihop det här med video men det tycker jag är väldigt fel. För att att det här är, det upplevs mycket annorlunda eftersom här styr jag precis hela tiden. Eh, jag kan visa någon liten annan applikation. kan vi se den här till exempel. Så man får en känsla av vilken virtualitet och så det kan vara. Det här är bara en reklamskiva som ett holländskt företag har gjort. Jag ska knäppa om en knapp. Jag ställer alltså om tv-standarden väldigt enkelt. Fantastiskt i sig bildkvaliteten då på videon blir ju som bättre än vanlig video. Och det festliga är ju att det här är billigare att producera än en VHS kassett. Mm. Och de säger ju, många bedömare att CD-spelarna förväntas byggas in så att alla har den här bildmöjligheten i framtiden. Ja, det är billigare att framställa men sen beror det naturligtvis på vem som, vilka som sätter ihop det här. Ja, produktionen i sig kommer inte att skilja någon kostnadsmässigt. Men det är billigare att framställa 100 sådana ja. än 100 ja, precis. Man kan se då, om vi tittar till exempel på konstmuseer. Det, det är ju, de stora konstmuseerna i världen börjar lägga in sin konst på det här. Och det är klart det är skojigt. Ja, visst kan botanisera på Smithsonian Institution i Washington eller man kan gå nu till eremitaget i Leningrad. Eller Gamlinga. Eller Gamlinga. Ja, och så, och så lägger man in i kassavarv så har man försäkrat. jag tänker, här skulle vi kunna, här skulle vi kunna ha typ samehantverk, konsthantverk och en, sådana saker. Vi kan alltså gå omkring på galleriet och titta. Här. Vi fotograferar. Hej då. så hälsa. Israel och konfliktordning. Ja, bara värma mikrovågor och mikrovågor. Jag åt en sån hamburgare. Sån här som var djupfryst med bröd och... Ja, men Nej, jag tror det ska vara en pojke. Ja, så var bara att konstatera. Jaha, det var det. Ja, ja. Mm. då kan ju ringa sen är kul. Ja, Alice. Ja. Mm.

Jaha. Det är heller inte så länge. Så björknäst, alltså, alltså gräsklippor. Eh, Johan och Sara som hade bränt något. feos que no quiero Exactly. Ja. Det där ser ut som dyrt. Personal. Nu ska vi gå ner och prata skit om personal nere i köket. Vad förfärligt röd lampa du har i det där. kanske kommer så där räcker det inget. De där är väl goda? I sitt rätta sammanhang. Ja, precis. Just nu. Har inte Birgitta, Katta, har inte hon någon mat? Jo, men hon har inte fått idag. Alldeles riktigt, Maggan. Och demokrat. Och min mor. var Vad ligger det Japan? Nej. Korea. Ja, eller något sånt. Jo. Ja. Korea. Det vet man ju. Korea. Så Var inte världens fulaste öron du heller? Eller du? Jag har världens finaste öron. så hemskt fina små Man har siktet mm. inställt på ja. det som är bakom. Ja. Som om man skulle blinka till skulle han få en synskärpa va? Ja. Man kunde blinka till. under hakan på. honom. Ja, jag gjorde det. Ja, jag hängde upp under hakan. Det verkar vara för i blöjan. Neyse. Neyse. Neyse.